Нөді күмін, әмі күмін, қойрым күдіңміш елі қаты. Көкі күмін әсәгі, берті орат медігдік, залу күйін әсәгі, кер одат медігдік кедік өлгір бәне. Әмі күміз қоты кедік, ішкәт соғыдік, қолсы ойдік, гертен бәді кулыз біле. Әрі күміне жергіл әрім саған көдеді, үкіл ежіко саған кеже, бәні. мал аңшы дек дәсінді дәлісіздік ол беле тейімі ұшырасы күн саадган ділет харқыды мергін болқы йоста қортығы дарқыды чидилта болқы еста күлік онқыды гавшум болқы йоста өлім оға батыр оға агиғат залус арған медүлхәр сиддік көрімтхә олыз болдық арған үзілдік ерін горвын наадын кедік марған бәдік тірі горвын наадын болқла садық харвылығын бүкі берілден мөрі урулдан болдык кезенецакте цаган сарин некшінді, үр сарин ұлыс болғына күміз, күмүс эвре мөргілді ерет, дилингасы әді сават, хорлун өөре ерін горун адын кедік ата марға кедік білі. жаңгыр кедік қалмық баатырлык туулды басы эрин горун адын бээне күмүнин әчін күндей ғарта саврин керілсін бөлікті, түйімі үгмүр бээне Күйікін негін болыва, күрігін қойыр болова нөрі уролды олдық, садық қарылдық, бүкін олдык ийімі көргін мөрі әкей Мәріған навсын нек көргін мені күйкі аптыға келе түрін надын болықла ұралдан болдық күмін чадврар күлік құрдар кедік нөді күнсіне ұлыс, мөрін оғағар дәжі чатқышы көдімшән кихы дәңген мөрін керте білі. мөрден дұнды, оншта мөріт болықла күлігіт күлік біші мөріне төчен сарин күйісінің қазіргі күлік мөрін бөрібін қоныкты көрдігіжі жаңғырты келдік тейімі ұшырасы ода көртіл халингут құрдың мөрінді дұрта ұлыс болдық оңдан марған болықла, садық қарауыдық кезіне цакты зұд болсын цакты залус аңғучылдық беле олын дәнді урулсат дәсігі дардық беле тегет садық қарықты нергін болқы кертті беле харучин тұсқы, жаңғырты тейімі үгін бәні езін батыр саған кермін көүн монхоляга көгіғат. саадгин сумын көрхі дөңгі ағазарасы, давский неканды тусат дельхын яны болобул гине эмелин қойыр бүйрүктеги ташыр қарават, ұрықсын гине мергін күйігі ер көнділік біле Чингіз хана жева кедік, өрлік мергер нері туырысын дәчин дәжі мана халмық қанты ұлысты, мазын батыр саатган дилят олын дәсігі дарсын дәжі көрдікше марған болқыла бөкі берілдер болдық. Мекин екі, үнгінді, мендин екі бөкді кедік. Сән бөкі чиділте болдық. Сән бөкі чиділде болдық дейрен галшун мекте болқы керікті. Жаңғырты хойыр бағатыр берілхіле саатган делят ядылсат, үлдер соқат ядылсат, бөкі берілдік. Тәкін арсын шалвригі, тәкім күртлен әфкәт, толе торғын өлкейгі, тәліші ұғағар бұғағат берілдәді еуна. Халингут ода күртіл бөкі берілденді дұрта бөкі берілдіне. ерін адын болқыла қалмы күлсін үнсіне гүрвін тәмірін зүсін болдық садық харухы мөрі бөке бөкі кедік, гидік мана халмі цусын дәбәні сусын кеже, ұсын біші ода мана цақты үне гүрвін адығы өр жүліхі кеже санчанам төр батын очер Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.